levantar mais. Tal. <laughs> que fizeste isso? Olha, peraí que eu vou três gajos aqui, David. Ok, matei um. Passaram o gás, passaram. Olha, puto, está ali ao fim. E as slimes mataram o gajo, puto. As slimes mataram o gajo. 11 vida, Mas nós não sabíamos que os cristais eram vestíveis tipo. Hum, Estou com as respostas.

Ah, puto, não tem balas, meu! Oh merda! Onde é que está aqui um gajo morto? Ah, onde é que está um gajo morto? Aqui em cima estão gajos mortos. ah está aqui Ai, está um tanque a disparar para mim! Já está, já está! Ok, é na boa, eu é não. É ok, matei aquele gajo. Espera, espera, espera, vou estar vindo. Espera aí, espera aí. Consigo suporte e agora consigo apanhar o engenheiro. Já tem balas. Tenho, tenho metade do ecrã ocupado com o aviso a que o servidor tem uma hygiene. Ah, onde é que tu é? Aqui! Aqui! Vamos chegar já ao lado, meu! Eu não consigo ver de lado, por isso é consegui ver para os lados, tipo, como o tanque consegue ver na tua Eu matei o que estava a cair, David. Estás a para quê? bater no meio de box, olha aqui. Ah! <laughs> Ai, David, David, David, que eu vou um tiro. Se tu vires, eu vou estar a olhar primariamente em frente. <laughs> Só que uma cuidadeira, assim, né? taca, tá, tá aqui a nada. Né? Isso é um tanque? Ai, tá, vem pra aqui, putz. Ah, ok. É pra ir nos ter que quilo ou não? Não sei, não sei o que é, senhor. Não tem que estamos tá fodidos, <laughs> filho. Que merda é